الفاتحة والكرسي والإخلاص سبع مرات عشان الجن دي لعبة ايه ده واحد آه، ايه اللي في التلفزيون ده ايه حضرتك ده انا لسه ولا والزرنج ده ولا ايه واللعب ما عنديش لعبه يعني الواحد يشم نفسه يشم نفسه باللعب كلها <laughs> استغفر الله العظيم الخرده ايه الخرا ده انا دوست كونتينيو housekeepers from Oxford Point بيعيدوهاني من الاول ليه انا دو... انا دوست تكمله housekeepers work. You have one unheard message. Two more lighthouse keepers headed First out to unheard Island to message. relieve them. Upon their arrival, they انا دوست كونتينيو I'm stuck at the gate and they won't let me through. When you get back home, can you look for my ticket? I must have left them behind. Have a good look around and let me know. Love you. See you soon. small island to End of message. To delete this message, press It looks like they were halfway through dinner when something interrupted them. There were no signs of a struggle, and all their belongings were still there, including a journal kept by one of them. The journal states several times that the island was talking to them. The most common theory is that the men have suffered from cabin fever and were perhaps... يا ابني أنا أنا دايس تكملة أنا عارف هيروح يدور على التذكرة لمراته وهي أصلا البيت مولع ولا في حاجة ومراته دي ميتة أصلا فاهم؟ مفيش رعب دلوقتي اعدي ازاي يعني ايه الغباء ده انا عايز اعدي المفروض اعمل ايه وانا خدت الحاجات دي المره اللي فاتت ايه ده انت بتبص على اي حاجه يا عم ارمي ارمي المفروض اعمل ايه انا اله الا الله يا عم المفروض اعمل ايه افتح العربيه انا المفروض اعمل ايه انا مش عارف ما انا خدت الفلاش لايت اوطي لا لا الا الله ايه اعمل ايه من ورا العربيه اه اوكي ويس ويس ويس بتبني الميتين الكلب ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا اول مره اشوفك انا لعبت الجزء ده المفروض قال لي اللعبه فيها اوتوماتيك سيف مين ما عملتش سيف ليه؟ ليه ضلمه ليه ضلمه اقفل اقفل ايه دي انا مش فاهم ايه دي في ايه يا ابني ما تبص مش عاملين لك علامه تبص ما تتنيل على عينك تبص ايه دي يعني هتحول يعني ولا ايه اللحمه ايه هكلمك بعدين بي اس ارمي الزباله بره مش راميها اقفل اقفل فاكر المفروض تروح تجيب التذاكر طب بيس قوي كده انا مش فاكر ان كان في صوت عفريت لا مؤاخذه قاعدين مراته لا نور يا روح امك تذاكر هنا صح مراته دي ميتة صح؟ كل ده هو بيحلم ايه الهبل ده إيه, ايه اللي انا بسمعه ده يا عم انا ناقصك انا مش فاكر ان انا سمع كنت بسمع صوت عفريت اهي التذكره اهي بقرة مش ناقصك اقسم بالله فين ام التذكرة افتح لي نور نور نور نور مفيش نور اه ده الراجل اللي بيطبخ اهو عشان يعمل حسه خلاص خلاص ما ما ما تسقف اخرب بيتك انت ومراتك بسم الله الرحمن الرحيم لا نور روح امك نور نور خلاص يا عم الاصوات security 0516 security خلاص بقى بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ولا memes ده memes. غالبا في جريمة قتل ما انا انا لعبت ده بالراحة بالراحة مخالفات انتوا الاتنين مع بعض صوت متخلف كابينيه ايه ايه في ايه يا باشا ايه اللي فيه استغفر الله العظيم يا رب اهي الاوضه الجحيم 0516 وهنا بقى تبدأ المصيبة كل ده وهم اصلا التذكرة هي نايل على عينك خد التذكرة كده اه تيكوزيو انا وقفت هنا بقى <laughs> دلعني mask. حماده بيسلم عليك حماده بيسلم عليك وبيقول لك اعمل سيف ازاي اركب العربية وروح الحياة سهلة جيجا لو ذكر اركب العربية وروح مش اركب العربية وروح لو ذكر اركب العربية وروح واخلع مش السيف بيتعمل ازاي عشان الليلة الزرقاء شباب بس عشان ايه عشان اما اموت ولا انا مش فاهم المصيبة الزرقاء ال save بس بعمل save ازاي graphics جامد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن انا وقفت هنا control بيوطي معكش سلاح حرق ازرق بسم الله الرحمن الرحيم افتح يا حبيبي افتح استغفر الله العظيم يا رب انا ما عملتش حاجه انا لسه طالع في ايه بيجري ورايا ولا ايه انا مت انا هموت صوت نفسه طب انا استخبى ولا اعمل ايه طيب انا مش فاهم اجري طب ولا اموت ولا اعمل ايه ده معناه القاتل بيدور عليا ولا ايه انا مش فاهم مقفول مقفول مقفول والدنيا عماله تبربش طب ايه هو هو بشوفه ايه بال ازرق روح الحمام يا عم انا خايف اقسم بالله هو بيجري في زرار جري ما بيجريش حلاوتها اما ماشي عشرة مش ناقص جرب الحمام حمام مقفول حلو قوي حلو قوي يبقى الباب اللي على الشمال يخرب بيت ام الرعب تستخبى فيه ده ولا ايه؟ انا مش شايف يا لهوي انا بنمل بنمل اقفل اوضه العيله الصغيره اللباس فين اللباس فين الله لا لا لا يا عمي <laughs> لازم تخش يا حبيبي في صوت طفل لازم تخش بسم الله ده السلم هنا يا وقعتك السودا خلاص يا عم جاي بابا فالباب اللي هناك يقف وسكت قفلت البيبان قفلت كلها مرقح تحت ده لسه شارب كافيين وانا و... كبير في السن في باب على اليمين وفي واحد هنا ورايا انا هروح اللي على اليمين الاول ده بس اللي مفتوح لو حاجه طلعت لي انا لو حاجه طلعت لي انتوا حرين انتوا حرين لو حاجه طلعت لي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نفسيتي مش كهرب افتح الباب الله يخرم جيبك بالراحه بالراحه ما تبعتهم كلهم في حته واحده وخلينا اخلص الخرا دي ربما حاجه تطلع مش شايف حاجه والله مش شايف حاجه العربية اركب العربية واجري بسم الله الرحمن الرحيم رب بسم الله اجري بسرعة للعربية اركب واجري اركب واجري اركب واجري اركب واجري اركب وغرف في 60 داهية من المكان الخرا ده بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بالراحة ويلا محدش يتعبني واحد اثنين اثنين ونص تلاتة الا ربع بص عشان لو اتخضيت بس جمد قلبك اجري وامسك اجري وامسك اجري وامسك لا لا لا لا باي باي باي باي اجري اجري باي باي ايه ده؟ انا اللي قتلتها؟ انا العفريت؟ انت هتلبس امك too. Listen anymore. See you soon. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يخرب ايه ده لا انا رجعت البيت تاني لقي طريقه تغور بيها العفريت وماله حضرتك انا هغور العفريت ازاي مفيش نورطة اني لا عليا وعلى تاني تاني ايه ده طريقة تغور بيها العفريت ده العفريت اللي هيركبنا انا باب مفتوح الباب مفتوح باب الأوضة دي مفتوح ايه ده؟ السلام الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيقولوا لي غطي عشان العفريت ما يشوفنيش مرحبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم طريقة طور بيها العفريت هدور العفريت ازاي؟ البت الصغيرة بسم الله الرحمن الرحيم اوضه اوضه اوضه اوضه كده عشان ايه ما نولعش اوبا ايه ده اضاءة حلو حلو حاول تنور الهول هو شافني ولا ايه مش المروحه النور يا ابني هو انا ليه حاسس في حاجه بتمشي هناك اتقتلت فين ما خرب بيتك قتلت الوليه tamam. Yalla menzil. خايف انا مش خايف انا اتحسنت اتحسنت روح للنار روح للنور روح للنور بسم الله الرحمن الرحيم طريقة لا لا النار النار حلوة النار حلوة ازاي انا مش فاهم حاجه اوبا شاك على بقيه الوقت شاك على بقيه الوقت لو لقينا العفريت تطلع اجري الدور التاني واستخبى في ال العفريت هو عايزنا مش من الناحية دي فين فين اللمبة أوضة النوم هي اتقتلت في أوضة النوم فين الراجل بيطبخ حلو حلو نورنا نورنا معظم البيت بسم الله الرحمن الرحيم واحدة واحدة واحدة واحدة اهدى كده وهنعدي لف من الناحية التانية واحدة واحدة واحدة واحدة ايه ده؟ اكيد في حاجه هتحصل في الصاله يا في اوضه النوم اكيد في حاجه هتحصل هيطلع اكيد هيطلع النوم هو قتلها في اوضه النوم مقفول في في الصلاة في في الصلاة يا حبيبي في في الصلاة آه في في الصلاة يا حبيبي في في الصلاة الله اكبر الله اكبر اوبا حماده بيسلم عليك خد ام السك بسم الله الرحمن الرحيم خد السكينه خد السكينه خدها يا غبي خد سكينه غبي يا غبي هنموت تخلف إيه، بالراحة شوية بالراحة شوية اعمل ايه اطلع بره ولا في حاجه مستخبيه بت بتعف بتعفرت العفريت ولا ايه اطلع بره ولا في حاجه في الادراك دي عشر Her مرات name was Sarah Powell. Sarah managed to make a call to 911 before she succumbed to her injuries. The primary suspect of this brutal murder is believed to be her husband, Gary Powell. جوزها He was found deceased only mere blocks away, slumped over the steering wheel of his car after a fatal collision with a tree. The murder weapon was found in the car with him, leading investigators to speculate that he crashed his car while fleeing the scene of the crime. موتها وخبط بالعربية Daughter believed to be 19 years of age, but police have been unsuccessful in tracking her down. If anyone knows the location, please contact Pleasant Falls PD immediately. It is also believed that Sarah is a victim of domestic abuse. If you or someone you know is suffering from domestic abuse, get help before it's too late. مقفول البت اللي عندها 19 سنه خدت الع... لا لا لا لا, يعني ايه الاتنين مقفولين اروح فين هو ازاي دي يا حمار انت اروح فين اللي حاسس في حاجه هتجري عليا اوضه النوم اوضه النوم نورت الله الله انا مش خايف 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. And Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. And the beatings are getting worse and I'm running out of excuses. So tired. The lady next door came over yesterday. She must have heard something. فيا فيا ايه ده ايه ده يا لهوي انصرف جاي لك يا معلم حضرتك الصالون راح فين؟ الصالون انا عرفت الصالون راح فين انا هيتحط عليا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم خش برجلك اليمين يا ولد بالراحة Nine one one. What is your emergency? Are you in need of medical assistance? It stabbed me. I need you to stay still. I'm غزني؟ dispatching a patrol car and ambulance to your location. He's still in the house. I can, I can hear him. Help will be there in 30 seconds. Please stay with me. Are you still there? غزني غزني ولسه في البيت في ايه الازرق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجراج I look in the mirror فين المراية شوف إيه في المراية تعال اوريك شوف امك في المراية استغفر الله انا ما بكلمش حد بس عشان ما حدش يكون فكرني بشتم ماشي ما شتمتش حد الهوا هنعمل حركات دلوقتي ايه حوار من من ساعه فيزاج الاوض اللي متسلسله دي انا مش فاهم ماشي بتودي فين الاوضه دي بقى سر اخر اللعبه اضل بدرون مش عايز اروح المره دي فيها بيره واحد اتنين تلاته اه خمسه ايه ده يا ابني خد حاجة من دي تلزمك ده انت متخلف بقول لك إيه، انا مش خايف انا مش خايف انا مش خايف هيحصل ايه يعني هات اخرك يا هيحصل ايه ايه ايه يعني ايه اللي حصل باب الاوضه اللي وراه مفتوح في العالم السفلي دخلت جوه المرايه انت دخلت في عالم الارواح العلامة السفلي الكلام مكتوب بالمشقلوب مش عارف اقراه يو ويل لوز يور سو هتخسر روحك لا اه مش عايز انزل مش عايز انزل انا مش عايز انزل البدروم انا مش عايز بحبش البدروم بالراحة شوية عليا بالراحة ازرق احمر ناقص واحده حمراء ايه ده اروح فين الصناديق خلاص خلاص خلاص خلاص بلاش رعب خلاص زق الصناديق ايه اللي ورا ده تعويذه ماسك هو قتلها عشان يعمل حاجه ماسك ليه ده الماسك اللي هو كان لابسه في حد جوه عفريت ولا ايه انا معرفش dans le gym. absurd. Oh. الصوت انا خسرت ولا ايه طه انا هعيد تاني ولا ايه found murdered in her home, stabbed over 10 managed to make a call to 911, had been victim to Just domestic me and the abuse. monster living in Fidosi's drink. Maybe it is my fault. I abandoned him so much. انا عيد تاني انتوا بتهزروا ولا ايه اه لا يا اشلقها لا يا حبيبي باي باي لا يا حبيبي باي باي لا حلو قوي كان عمال اعيد اصلا فاكس فاكس فاكس فاكس فاكس انا عملت كي كي كي عمل سيف فاكس فاكس انتوا اللي لقيتوا اللعبه دي فاكس وعلى فكره هقفلها كده دي ولا حاجه اي كلام ولا اي ولا اي حاجه اللعبه دي ده كلام فارغ انا كنت فاكرها اي كلام ولا اي حاجه دي find yourself فتقدني find yourself ولا اي حاجه لعبه اي كلام اصلا ايه ده ده ولا رعب ولا حاجه يا عم بلاش قله ادب بلاش قله ادب ده كلام فارغ ده كلام هواه ليش لا ولا اي حاجه وعفريت اي كلام ده استغفر الله العظيم يا رب ولا اي حاجه كلام فارغ بلاش قله ادب حلو قوي كده داخل اربع ساعات ستريم انت عايز ايه انت راخ انت عايز ايه حضرتك نقيته لعبه اي كلام اي كلام ده انا قافلها بصباع رجلي الصغير ولا اي حاجه ولا ولا رعب ولا كلام فارغ انا بشكر كل الناس بتتفرج الناس بتتفرج على الشهير ونعيش فاروق عملوا ايام الفاروق اللي دعموا يلا مش من هنا اه لا الفجر يا جدعان الناس تصلي الفجر الناس تصلي الناس تصلي الفجر و وتدعي لي ها ما تنساش تصلي الفجر ها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته